엄마한테 한마디 해. 나 엄마 사랑해. 로만이가 준비한 생일 파티 가볼까 한번? 가볼까나? l e t 로만이, 로만이, 이놈의 새 엄마 선물 준비했어 안 했어? 이제 로아나 준비됐어? 같이 한다 세너 Happy birthday to mommy 카멘 Happy birthday 로한노 카사 Happy birthday 유카자 Happy birthday to まずおめでとうございますありがとうございますはいこちらの家族で一年一番大大大イベントですねお互いの誕生日今回はちょっとしてない感じの誕生日ですヒントくださいヒントはゆゆかは何も考えなずもっともっと考えないけど楽しんでくださいまず今からはごめんねゆかロハンごめんねまずロハンを任しに行きます えー、やだ <laughs> やちょっとだけ任すよちょっとこの方向は <laughs> わかりましたけどどれに任すか <laughs> あのトルドンのマットの社長さん本当ありがとうございますマジで チェジュドに来たら、トド松に行ってください。はい、あの、私の一番の親友です。 <laughs> マジでなんでかは、まあ予約したとこが子供、そう。でも、ここは1ヶ月前から予約したの。それぐらいすごいってことだよ。ン、 <laughs> あ、飲み時期、ごめんね。どうしよう。でも、あの、それだけなら、他は全部いける。うわおっとけおっとけおっとけおっとけ。うん。 ごめんねお母さんのご飯だけね No! 嫌だって 안녕 안녕 안녕 <laughs> 아니이거세트로맞추죠이공개어더워죽겠가나시겠다유카이렇게통째로하나는하지메스だから유카의誕生日の時はいい호텔의ご飯にしたんですけどまあいつもユカそういうことでご飯食べたら救急車呼んだりゲロゲロなるから本当もう腹立つすぎてごめんなさいね本当に去年は今回はもっと高級な感じの選びましたヒントはえー スペインのおじさん理解よあのチョリオンです <laughs> 今日は、うん、ここですえすごいあの寿司お任せですえすごいいいのはいじゃまず入りましょうか えめっちゃ日本みたいあえありがとうなんかめっちゃゆかお寿司食べたいじゃん最近まあロアにごめんだけどね確かにカーの誕生日の初めてのコスは寿司お任せですいただきます그네작품을 오징어 먹는 사이고노 반상 네, 제주 각질 したあ美味しかったすごいいい感じのお腹いっぱい感2時間ぐらいゆっくり食べるからそうそうそう本当に飛ぶるかじゃなまじゃまじゃありがとうございましたはいごちそうさまでした幸せですじゃあ早くロハンをロハンを救出しに行きます、はい、バイバイ <laughs> ちょっと 人で楽しかった大丈夫だったああいかが好きかわかんない正直俺は俺はめっちゃ好きだよでも <laughs> いやもうすんちゃんだったんじゃん今から行く場所は映画館ですよいやまあまあまあまあ考えなずにじゃあまず1個目のコースはまず何の映画か見ないでくださいねパッて入ったらいいのじゃあ野原大丈夫ですか 行きましょう行い。ましはいはい、いいよ。やばやばえ床、全部借りました。やば取りあえずたった。マジで <laughs> そうそう、はい。えー、こちらのようも。いや。 너무 글렉사 네. 여보 아니 맨 먼저 지윤이 모유하기 때문이요 どうすんのまあまあこれが男さこれが花木さんの泉真さ借りてみましたすごすぎねすごいやろすぎ 思い出ってそういうことそうえやば実はあのうちら前初めてデートした時明洞で最後の笑顔を見たんですよでその時なぜか私全部勝てないけど2人しかいなかったんですよだから今回は時期も時期だし3人で楽で見ようかなと思って全部やっちゃいましたパパありがとう やばくない生後7ヶ月にして映画ちなみに笑顔の運はないからねうちら何何今日何見んのいやあのコロナで何ないからクレヨンしんちゃんかえ いやわかんないなんか、まあ、見てみましょうどうめちゃめちゃちょっと忙しいですねスケジュール結構でもすごかった映画館も良かったし、はい、お寿司も美味しかったしねロハンも頑張ってくれたし あのー、まだ終わってないんですよあの実は誕生日だし、うん、友達を呼びました今ゆかの友達らを呼びましたどういうことそういうことだまあゆかの友達らがすごいなんかゆかが会いたくていやあれぐらいの友達いないわやっぱすごい友達いたわゆかはちょちょっと待ってねあの友達呼んでくるから ロハンと待っててねじゃあこの3個目のイベントいきますはいあの友達入ってきてよはい友達だいいよ入ってきてえ t a n d i n g underneath the <laughs> すご g h t えやあの皆さんと <laughs> 一緒にね <laughs> 遠いとこから来てくれてありがとうね。 <laughs> ありがとうございます。本当に。はい、じゃあ、せー、せーの、ハッピーバースデートゥ you。ハッピーバースデートゥ you。ハッピーバースデートゥ you。 せないねみんなやばいやいまさかの時差ありがとうえびっくりやばじゃあゆか손はいはいはいじゃあせーのおめでとうありがとうありがとうみんなありがとう みんな待ってくれたの知ってるマジそうそうそう今日は本当に一日が始まってから今までまですごい本当に幸せな一日になりましたせんちゃんにもすごいありがとうだし協力してくれた友達とかあとメッセージたくさん送ってくれた皆さんとかあと家族とか 達とかにも本当に感謝してます。はい。みんなのおかげで毎日幸せです。じゃあちょっと待ってください。何？はい、誕生日プレゼントえー、マジ誕生日プレゼントを用意しました、え本当うん、なんだろうねハーブンクルインじゃんハブンクワー 開けてみてくださいあのゼニがやってたやつですいやありがとうあのちなみに H コップか G コップか迷ってたけど H コップにしたのね何ありがとうございますえー、すごい欲しかったやつ幸せです本当にもう何もいらん <laughs> はいありがとう はい、今日は十点満点の満点ですか今日は十点はいでそれではこんな感じの誕生日 Vlog でしたでしたバイバイありがとうありがとうはい。はい次の動画で会いましょう、